Pozdrav ljudi, ove nedelje ćemo loviti u Bečaju, lovi organizaciji našeg drugara Đure. U pitanju je selektivni ostav sljedeće divljači. Ovoga puta smo, ćemo imati priliku da pogledamo par trofeja koji su njegovi gosti lovili u prethodnom periodu. To je, ovo je u stvari ostrao sve jednog gosta koji ima ogromnu sreću da ostavili čak dva trofeja u zlatnoj medalji što pokazuje i bogatstvo ovog lovišta. Jedan je 153 poena, drugi je 140 poena. Ovom prilikom ih preuzimamo i on će ih poslati dalje gostu, a nama ostaje da izađemo u teren i probamo da uradimo nešto s Sezona je parenja, tako da trebalo bi da bude zanimljivo, atraktivno, pa vidjet ćemo. Uživajte. Nalazimo se u lovištu Bečeski salaši. E, mi zauzimamo nekih hiljada hektara lovno-produktivne površine. Imamo negdje oko 1200-300 komada srneće divljači. Sad smo momentalno u velikom ritu gdje vršimo kartiranje srndaća. Imamo u planu neka dva komada da ostrelimo pa vidit ćemo kakva će nas sreća poslužiti. Jesi spreman? Jesam. To je jako dubog nijednog znači. Više nego vama, <laughs> da smo bili prošli put. I u se. na Eto. Ne znamo samo da <clears throat> lovimo i lišice. To smo brca ti cijeli. Vidjet Prirodno prirodi. Jako bitno, vrućina, odmah vadite. Štoperica kreće. Može. Sad.